nosotras realmente en el 2018, cuando se hace el llamamiento por primera vez globalizado eh, del 8M, nosotras eh, entramos a, una institución como es Caladona, las asambleas feministas, em, fuimos invitadas a participar. Eh, primero fuimos invitadas por migrantes, porque consideraban que el feminismo no estaba de todo representado y que necesitaban un poquito de color. Una vez que entramos en las mesas de, que se, constituye para trabajar el 8M, nosotras entramos en dos mesas, en la mesa migrante y en la mesa laboral. ¿Por qué? Considerábamos que como trabajadoras sexuales había habido un rum rum en las cuales querían excluirnos y nosotras consideramos que no era eh, honesto excluirnos, ya que nosotras es, una estrategia económica legítima dentro de un sistema capitalista patriarcal y colonial, nuestra forma de eh, estrategia económica. Y por tanto reivindicamos tener derechos. Eso no significa que estemos por la regularización de la prostitución, estamos por la despenalización. No queremos ser, pertenecer a un sistema en el cual oprime, no queremos ser cómplices de un sistema que nos obliga a entregar 40 años de nuestra vida a cualquier actividad para tener un futuro en una vejez? Porque eu creio que uh, reivindicar os direitos como mulher, eu creio que está dependente do que tu hagas Seja puta, ou seja uma, uma executiva, ou seja uma artista de cine. Eles dá igual. Eles, mulher, igual. Você quer isso já por, por direito, não? E a parte de ser puta, pois destaca mais, porque as mulheres realmente pois se esconde atrás de um personagem que realmente não quer se revelar nunca, e nós outras pois rompemos isto quando nós se apresentamos como puta, e, e, creio que isso pois dá uma força muito grande para outras mulheres poder pois também não se esconder tanto e no sentir é reprendida. Eh, agora veníamos falando decíamos como nosotras em la época de Trías se nos ponia um guarda urbana no el piso onde nosotras trabalhávamos y, y, nos veía como si fuéramos delincuentes y sin embargo tenemos en Robador tres pisos, narcopisos, y el rato que la estuve esperando mientras que ella se estaba arreglando, conté 35 personas. A 10 euros la papelina son 350 en 20 minutos, una cosa así. Entonces, y ahí no hay guardia urbana, ahí no hay mozos de escuadra haciendo en, la puerta. Sin embargo, las mujeres somos criminalizadas, estigmatizadas, una vez que decimos que ejercemos prostitución. Y luego, por otro lado, la institución nos exige una licencia administrativa de una actividad con no está reconocida. Por lo tanto, nosotras lo que hacemos es eh, acción directa por eh, Poder Popular y somos aliadas de los diferentes colectivos de lucha Estamos tanto en desahucios como con los manteros, como las compañeras Kelly. Allí donde haya rebelión, siempre estaremos la evolución. A partir del 2018, nosotras estamos dentro del manifiesto de la huelga feminista, nosotras hacemos la vaga de todas, consideramos que todas, eh, da igual dentro del sistema ¿no? económico que tengamos, tenemos que reconocer que, el trabajo de las mujeres no está remunerado, no está valorado y que recae sobre nosotras, que somos siempre multitareas y muchas veces somos invisibilizadas por el sistema, mientras que el sistema capitalista realmente se enriquece de nuestro trabajo. Consideramos que si todas las mujeres nos ponemos de acuerdo, realmente paralizar el planeta y no hacer nada durante un día, se daría cuenta el sistema, podríamos romper un poco el sistema que tenemos, ¿no? el sistema patriarcal, colonial, y capitalista. Siempre está el dicho, ¿no? Calladas como buenas putas, ¿no? Calladas como putas. E-, eso es lo que más se usa, ¿no? Pero si las putas hablamos, ah, el mundo se derrumbaría, la sociedad se derrumba.